Hi guys, welcome back to my channel. So ayun nga po guys, uh, naisipan ko lang gumawa ng vlog uh, dahil sa simple kadahilanan. medyo matagal na tayo hindi nakaka-upload at uh, meron kasing nabili yung tatay ko ito siya aha, huli, tulog <laughs> nga po, uh, mag-update lang po ako sa inyo with regards dun sa mga alaga natin. Medyo dumadami na sila. Uh, nandito po tayo sa pwesto ko sa munti nating isdaan. Uh, nasa likod ng tindahan namin. Pero sa ngayon sarado na dahil sa konting legal na kadahilan. Yan, update ko lang kayo kung ano lang meron sa ating munting isdaan. Ayan, yan nga guys, ah, makikita nyo medyo dumadami na yung kalat natin dito. Yan. Tapos meron pa tayong isang 15 gallons sa loob tsaka isang 2.5 gallons na planted para sa mga hipo natin. Ito nga pala, shoutout nga pala kay paring Adrian uh, siya yung pinanggalingan ng mga breeder natin na nandito yung HB white yan yung HB white natin yung EBM natin o yung electric blue Moscow at yung uh, wala well, hindi siya makita yung breeder natin ang uh, Red Dragon Snake Skin tapos dito naman sa kabila yung breeder natin ng Black Mollies yan so, nandito naman yung ating ano yun? yan marble mollies yan ito, ito na yung naging anak nung electric blue moss ko natin yan wala pa silang one week pakain ko na sa kanila is yung fry booster natin uh, pets body na fry booster pero pinapakain ko na sila ng chubby mukhang nakakain naman nila at nandito naman yung breeder natin ng 24 dito draw out lang natin yan yan yung minsan yan medyo tinatakta natin bago lahat ng pwesto at si Shishi. Yan. Medyo makulit na siya. One month pa sa akin si Shishi noong asyete. Kayo na lang ang mag-distinguish kung ano, pa-ID na rin. Kung male ba siya o female. Yan. Medyo makulit na siya. Yan. Male o female. Pakisabi na lang sa akin. Hindi ko rin alam. Nangagat po siya. Pero okay lang. Ang pinapakain ko sa kanya is, ito. Hindi nga po pala sponsored to, pero kay Kari, baka naman. Walong pellet neto, mini pellets, umaga, walo sa gabi, tsaka tig dalaw, ah, dalawa netong hampihin. Yan. Punta naman tayo dun sa loob natin. A few moments later. Po pala yung ating plantage shrimp tank na medyo infested na rin ang ating uh, punch nail at ramshorn sa so, mga gusto nga po pala ng ramshorn paki-PM na lang ako sa face, uh, Facebook nagbibigay naman po tayo dito naman tayo sa baba iyan yung planted natin ang nakalagay na lang is yung dalawang pares ng tail at yun, nag-iisa nating gold molly eh, na medyo may sakit. Hinihintay na lang natin siya pero medyo mukhang gumagaling na siya sa patay niya. Iyan. Yung reason nga pala kung bakit ako nakapag-vlog, nakapag-video is dahil dito. Yan. Napakaswerte ko dahil suportado ako ng tatay ko. Hindi ko malam mo, suportado pa talaga ako. Nabuwisit na siya dahil ang dami kong kalat dito medyo busy tayo sa trabaho kaya hindi na tayo nakakapaglinis. Yan. Ito nga pala yung kadahilanan. guys ha, ah, medyo nakita nyo na po kung ano yung Ah, gusto ko yung pagmalaki. Bali, murang-mura lang namin nabili yun. Actually, si tatay lang naman pala nagbayad. 700 pesos lang siya. 700 pesos lang. Kasama yung dalawang 50 gallons, yung stand niya, yung 75 gallons, tsaka yung stand din nun. Medyo naswerte lang tayo pero mukhang ayusin yung brace ng 75 gallons tsaka yung isang brace ng 50 gallons sa ngayon, ang ginagawa na lang natin is bala kasi nating ilipat yung mga breeder natin na gapi. ilipat natin siya dito sa 50 gallons. Gumagawa ko ng divider. Titingnan ko kung effective siya dahil medyo alam mo naman tayo, medyo may pamilya, dalawa na anak natin. Kailangan natin magtipid-tipid. At ang susubukan natin gawin is ito bigyan ko na update sa susunod na video natin kung magiging successful ba siya, kung kailangan natin ayusin o kung kailangan ko pa talagang palitan ng salamin talaga. So yun lang po. Thank you for watching. Like, share, and subscribe. Uh, kung hindi pa, subscribe na rin. Pa-share na rin sa mga kaibigan natin. And until next video, Punta tayo nga pala. Kung gusto nyo ng quality na gapis, tapos mura lang. Kung within Ubando, Bulacan area kayo, malapit, Malabon, Nabotas, Valenzuela, lalagay sa description sa baba yung uh, link ng Facebook account ni Adrian o kaibigan natin yung, makik- yung nakita yung hornwort kanina, wala akong kaisa-isang hornwort nun. Nung bumili ako sa kanya ng gapi, binigyan niya ako ng isang damuhan as in napakarami uh, freebies yun freebies niya yung hornwort pero siguradong matutuwa kayo sa dami ng freebies na ibibigay niya sa inyo kaya kung ako sa inyo sa kanya na kayo kumuha and yun lang